escolta aquesta cançó. Mou la mà, mà, mà, mou la mà, mà, mà, mou la mà, mà, mà, mou la mà, mà, mà, mou la mà, mà, mà, mou la mà, mà, mà, mou la mà, mà, mà, mou la mà, mà, mà. Aquest és un joc, un joc per moure el cos. Si vols passar-ho bé, escolta aquesta cançó. Mou el peu, peu, peu, mou el peu, peu, peu, mou el peu, peu, peu, mou el peu, peu, peu, mou la mà, mà, mà, mou el peu, peu, peu, mou la mà, mà, mà, mou el peu, peu, peu. I aquest és un joc, un joc per moure el cos. Si vols passar-ho bé, escolta aquesta cançó. Mou el cap, cap, cap, mou el cap, cap, cap, mou el cap, cap, cap, mou el cap, cap, cap, mou la mà, mà, mà, mou el peu, peu, peu, mou el cap, cap, cap i tot plegat. I aquest és un joc, un joc per moure el cos si vols passar-ho bé, escolta aquesta cançó. Mou a cul, cul, cul, mou a cul, cul, cul, mou a cul, cul, cul, mou a cul, cul, cul, mou la mà, mà, mà, mou a peu, peu, peu, mou a cap, cap, cap i mou a cul, cul, cul. I aquest és un joc, un joc per moure el cos. Si vols passar-ho bé, escolta aquesta cançó. Mou a cos, cos, cos, mou a cos, cos, cos, mou a cos, cos, cos, mou a cos, cos, cos, mou a mà, mà, mà, mou a peu, peu, peu, mou a pa, cap, cap, i tot plegat, ja s'ha acabat! Ui, això de la gimnàstica és dura, eh? Uh! Oh, cachindera! Uf, és que... És que ens hem de preparar una cosa molt important. Què dius, Antoine? Que ens hem de preparar per una cosa molt important. Què, què, què m'estàs dient? Hem de fer un viatge especial. Oh! Aquí, a la nau muntada, a la nau que tinc jo aquí sobre el meu llit, fent servir la imaginació. Sí, senyor. Ah! Oh! Doncs aleshores, deixa'm que m'hi posi, deixa'm que m'hi posi. Aviam on te poses tu. Aquí. Aquí. Aviam. Taulell de comandaments. Marxes. La bola. Per no perdre'ns. I si ens perdrem, あらばらか。Net, marchas, palanca, la bola. Chu! Aquí. Al país autonomia, Uau! pode, pode vale, anirem Şöyle Cinturon. Hup. Hup. Preparats? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... 干数了你，干数了你，不要闹。 donem a la botó de, de, la, de, la, de la gravetat automàtica, no? Que així serà molt difícil continuar. Ai, és que... Ai, això de l'espai és una miqueta... Oh, l'aguanto. Ui, mira, mira, mira quantes estrelles! Hola, és tot fosc, però no em fa por, eh? No, no em fa por, no em fa por, estic engràvida. Ah, vale, vale, ja aprets un botó, ja aprets un botó, ja aprets un botó, ja... Ui, ui, ui, ui, on està? On està el botó? Oh! El botó de la gravetat. Eh, per mantenir-nos ben arrelats. És que... És que no es pot estar volant tot el dia, eh? No, no, no, no, no, perquè si no sabia com passaria, que no ens podria passar allò que li va passar a, al meu amic, eh? Sí, que, aquell amic que tenia jo que deia, deia així. I una vegada un ciclista de pega va donar una volta i va caure dins del fang. Va matar el flanc i se'n va fer foradet, tot el culet, que se'n tapava, se'n tapava amb un paper, en el paper. I deia així, sabeu què hi deia? i deia i un apagat ciclista de pega va donar una volta i va caure dins del fang s'ha blanc i se'n va fer un foradet en el culet que se'n tapava, se'n tapava amb un paper i en el paper i deia així, sabeu què deia? qui deia i una vegada un ciclista de pega va donar una volta i va caure dins del fang cap allà blanc i se'n va fer i un foranet en el culet que se'l tapava, se'l tapava amb un paper i el paper i deia així, i deia i una vegada un ciclista de pega va donar una volta i va caure dins del fang cap allà blanc i se'n va fer un foranet culenet, en el culet, que se'l tapava, se'l tapava amb un paper, era el paper. I deia així, deia, i una ballant ciclista de vega va donar una volta i va caure dins del feu, però va tornar i se'n va fer un foradet en el culet, que se'l tapava, se'l tapava amb un paper. I ja, ja no canto, ja, ja no hi deia així ni res, perquè si no hauré de tornar a començar i això serà una catàstrofe. Una catàstrofe que no volem caure més, home. No volem caure malalts. Hosti, és que... És que tants dies tancades i sortint una hora al dia. Hombre, és que, és que no pot, pot, pot ser. No pot, pot, pot, no, pot, no pot passar, eh? Perquè, perquè saps què volen? Sabeu què volen? Eh? Sabeu què volen? Eh, els meus amics? Diu, volen això, diuen. Diuen, els infants del meu carrer volen jocs, volen somriures. Els infants del meu carrer volen créixer i viure bé. I un company perfecte vola, i una casa i una escola. Els infants del meu carrer volen créixer i viure bé. Els infants de la ciutat volen mares ben alegres. Els infants de la ciutat volen pau i germandat. Si la pau sempre fa falta, ho direm amb veu ben alta. Els infants de la ciutat volen pau i germandat els infants del meu, calent del meu país, obre els ulls a l'esperança, que la infant del meu país té el desig de ser feliç i que es pugui fer una vida, cadascú a la seva vida. Cada infant del meu país té el desig de ser feliç. dones i cantem cançons perquè els homes ens escoltin. Els infants cantem cançons perquè els homes siguin bons. Si canten el pit s'eixample, ho direm amb veu ben alta. Ben alta! Els infants cantem cançons perquè els homes siguem bons. Clar que així! Clar que sí! És que s'ha de ser bona aquesta vida! No, no pot passar que ara aquí i ara allà i ara això i ara això altre. És que no, no, no pot ser, home. No, pot, no, no, no, no, no, no, no. No hi ha qui ho entengui. És que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que nos. No, no ho entenen, no ho entenen, volen diners, i més diners, i més diners, i més, més diners, i més, més, més, més diners, i, i, i més, més, més, més, més, més diners, i, i, i més, més, més, més, més, diners, i no se n'entenen, no se n'entenen. que la Shelly vol cantar! Ah! Pues cantar. la va a Que canti, La Shelly. También masticamos. Bella ve como el hacer música. Sí, sí, sí, sí. Bueno, un ay es que me tan tan, tan, tan, tan. tan tan, tan, que Sí, sí, sí, sí, sí. bueno. la Shelly. És la meva Shelly. Ui. Ah, ui. Oh. Eh. Què passa? Ai, això són problemes de la tècnica. El directo. Lo que xerra el directo. ser jo mateix. Però ja veureu com no, ja veureu com no, com que tot es pot animar amb una miqueta d'imaginació. Imaginació, imaginació. imaginació. directo, cosas del directo. Un momento, un momento, delete. Un momento, ¿eh? yo sí. José Veus al carrer d'Urgell, cantonada Borrell. Hi ha una parada de xurros al carrer d'Urgell, cantonada Borrell. Feia xurros mitjans, feia xurros mitjans, i la gent al passar se'ls volia menjar. Hi ha una parada de xurros al carrer d'Urgell, cantonada Borrell. Hi ha una parada de xurros al carrer d'Urgell, cantonada Borrell. Feien xurros grans, feien xurros grans, i la gent al passar se'ls volia menjar. Hi ha una parada de xurros al carrer d'Urgell, cantonada Borrell. Hi ha una parada de xurros al carrer d'Urgell, cantonada Borrell. Feien xurros gegants, feien xurros gegants i la gent a passar. se'ls volia menjar. No hi e ha parada de xurros al carrer d'Urgell, cantonada Borrell. No hi ha parada de xurros al carrer d'Urgell, cantonada Borrell perquè són paral·lels, perquè són paral·lels i la gent a passar no es podia comprar. Ah, ah, ah. Eh, no! Si són paral·lels, no es creuen mai! sempre recta, recta, recta, i no i mai no es troben, per tant no podien menjar. Això és, és, és com les olles i els testos, eh? Ara s'estan repartint moltes olles als mercats. Ai, eh, no, no, als mercats no, eh? A les xarxes d'aliments que està fent la gent. Però els testos, els heu vist en algun lloc? No. És com el carrer Urgell i el carrer Borrell. No es troben mai pots trobar menjar. Crides, t'ajuden, i es fa el que es pot, i si menges menys, menjarem tots. Però, però testos, testos, no s'assemblen els testos a les olles, com el carrer Urgell i el carrer Borrell. És, és, és, és, és, és un sinsentido. És, és, és, és, és, és, és, és, és, és, un sinsentido, un sinsentido. És que, és que, és que, és que, cachimena. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Eh, Antoine! Com és que s'ha des... tornat a descorondent de... La, la, la, la... La, la, la cosa aquesta de la gravetat! Que ja ho sabem que és molt greu el que ens passa, però no fa falta que ens tornem ingràvids! Ai, no, xeta, és que estem arribant a un planeta. Oh, que estem arribant a un planeta. Ai, que bé, que bé. M'agradaria molt tornar-hi, però... Eh, escolta, i aquest planeta hi, hi, hi ha hi animals? I, I la gent eh, està en guerra com aquí? O, o guanya el capital, com sempre. Aquí només hi ha vaques. I ai, tothom s'estima! Ai, doncs apreta, apreta! Apreta el botó de la... Apreta el botó de la... de, de, de, de la gravetat, sisplau, apreta! Ai! Ai, menys mal! Menys mal la gravetat, que estem arribant al planeta, segons aquí. Oh! Clar, el que ens falta allà a la Terra... Amor! amor, es que, es que... Estima, estima, que això mai no fa mal, mai no fa mal fa mal. Estima, estima, que això mai no fa mal. És un remei com cal. Qui molt la barca, poc estreny. Qui no s'atura, arriba allà. fa mal. Estima, estima, que això mai no fa mal. És un remei com cal. De mica en mica s'omple la pica. Aquesta campana pica i repica. Pica i repica, repica l'hem fet fort. bons a l'absurd fins a deixar-lo mort. Estima, estima, que això mai no fa mal mai no fa mal, mai no fa mal. Estima, estima, això mai no fa mal, és un remei com cal, és un remei com cal. La banca més negra d'un negre que espanta, aneu la que us donarà gent blanca, gent blanca, eh? La vaca més negra d'un negre que espanta. Aneu la munyica, ens donarà llet blanca. Està ben demostrat per tot arreu. L'amor fa la força, l'amor no té preu. La unió fa la força, l'amor no té preu. Estima, estima, que això mai no fa mal, mai no fa mal mai no fa mal. Estima, estima, que això mai no fa mal. És un remei com cal. És un remei com cal. És un remei com cal. els tira per a, a, a la gent de baix, sí? Sí, sí, sí, sí, sí. Jo, jo no m'he fet el test, no sé si estic, no sé si estic eh, infectada. Però m'és igual, jo aniré a conèixer aviam quin és el, aquest país de les vaques. I em sembla que, que, que els hi tinc alguna cosa preparada, Antoine. Ah, els hi tinc una cosa preparada. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Aviam. Guc. Ai, ui, oh. Oh, oh. Hola. Hola. ¿Hay algo? ¿Hay algo por aquí? Hola. Hola, hola. Hola. ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Hay algo por aquí? No, ¿Lo? Hola. Uh. <laughs> Hola, vaca. Què dius? Uh! Ai! Sí, sí, sí, en tinc per tu, sí, sí, sí, sí. Yeah. Ah, t'agrada? Sí. Ai, que bé! Ai, pues, pues, pues vale, pues, pues, pues, pues, pues ara, ara, ara, ara, et faré una, una, tu, tu, tu vine, eh? Jo, jo, jo ara, ara, ara t'ajudo, eh? Ara t'ajudo, ara t'ajudo. Però tranquil·la. Ja he fet una amiga. Y he feito una amiga, y he feito una amiga, he feito una amiga, la vaca. Mm, vale, pues eh, eh dedicarem una canción, no? Xeli, Xeli, Xeli, que, que en de una vaca. Oi que en de una vaca? Sí, no? Sí, sí, eh, aquella divertida. Ay, de la... Ah, sí. Aquella divertida, sí, sí, sí. Mira, tu, tu posa't, tu posa't. Tu posa't tranquil·la. Eh, eh, això... Això... I, i, i, i, i allò que fa... No, vale, sí. Ja, una mica, ja. De ritmo, ritmo. Ritmo, eh? A veure. Mmm. 北，G I U O yeah，yeah. One, two, one, two. Primer els hi mostrarem el cor. Música te n'ensenyaré una de ben bona. fixes la vaca flaca, la torno a repetir i que quedi ben maca. Per què? Per què la vaca flaca? Ja, ja que hem arribat a aquest planeta, doncs, pues, la cantarem. Per, per, la cantarem, clar que sí. Per què? Per què? Perquè què més hem de fer? Eh? És que no pot ser, home! Hem de riure cada dia, ser feliços, buscar, encara que sigui pensant, com fer que una cara així s'ompli d'alegria. I encara que haguem d'anar, no eh, trobo la vaca, encara que haguem d'anar a un altre planeta, pues ja està, des del llit de casa. el canvi de marxes. L'hemisferi, bueno, el planetàrium amb totes les estrelles, totes, eh? totes, totes, aquí. Una qualsevol. I... I a volar.